Héten nyomod a Nintendo-t Mi a gengelbe hoztuk az infernót Te vágod, náló már nincsen jobb Én esküszt hallom már mindenhol Kardi nem ezen a szinten száll Ennél már feljebb csak Isten áll Kikapom a most clickben pál Meg lehet az anyu, se ismer rá Ki ez a kid, hogy tuti veszít De szólj már a csendnek, nincs kedve mírni Visz fel a lift, no pressure már mélység Hol a db sem a gelész éri Kaptam a gakt, csak szoktál A glock videó hogyha velem a csaj Kicsi a száj, nagyot akar Itt nagy lesz a kár, itt you én hard, Mindenki sztár, vagy mindenki szar Itt mindenki sztár, vagy mindenki szar én elmondom neked, itt mindenki szar Kardi a horgász, a cash meg a hal Kifogja mindent itt, még bele hal Ja, ja, ja Megnézzük, ez meddig tart A stage-eket viszitek az szart A trapbe itt van, aki hiteles arc a szemen és sohasem engedhetem el az utálatot Kapaszkodjatok is getik, ha leszakadtok, végetek megyek utánatok Mégis mi vezetjük a sereget, a fejszével a kezemben darágatok Már kiről inspirálódik a gengem, akkor is ti maradtok utázatok Mit kieresztetnék? Az sátáni Kedvem lenne a sötét oldalra átállni Jut eszembe már rég, itt vagyok, itt várám Száv Gágyi Rád fogom telet öltöstük, keremet a szedbe se jusson ágálni Megrázható nagy a lemaradás, túl messze vagytok, így nem fogtok betalálni Mit tanál értünk ez a lány, nem mondom mert nem akarnak megalázni Két kézzel tömibe a szalámit, yeah. Elliot is gyerek, nem akárki, yeah. Nem tudok már újat kitalálni, yeah. Csapatom mindenkit lemarászik Azt mondom, hogy nekem a többi ott tart Mi nem mondom neked, itt mindenki szar Kardja, horgászakás meg a hal fogja mindent itt, mint mele a hírő, tuti de Szólj már a csendnek, nincs kedvem írni vissza a lift, no pressure, my mission Hol Holland érbésem, like a